Beste urte batez, hemen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren olatuak laguntza. Kulturaren ikuspegitik, lurraldeak garapen jasangarriko helburuak sustatzen dituzten proiektuetarako. Olatuak gastuen euneko irurogeita laguntzen du, 6.000 euro gehienez. Hogeita marregun naturaleko epea duzu laguntza eskatzeko. Lehenik eta behin, oso garrantzitsua da oinari horrokorrak eta oinarri espezifikoak irakurtzea laguntza hau eskatu izango dute, irabazi asmori gabeko Gipuzkoako erakunde eta mikroenpresek. Proiektuek baldintza hauek bete behar dituzte. Gutxienez, garapen jasangarriko helburuetako bat sustatzea, unean uneko proiektuak izatea. Gipuzkoan garatzea, deialdiaren urtean garatzea, eta ekonomikoki bideragarriak izatea. Olatuakek proiektua garatzeko beharrezkoak diren funtzionamendu gastuekin laguntzen dizu. Ez da lagunduko ondasun inventariagarrien erosketa. Beste gastu batzuen artean. Baldintza guztiak betetzen dituzu, zure proiektua egituratu, idatzi eta aurrekontu orekatua presta dezakezu. Balorazioa bifasetan egiten da. Eta honako alderdi hauek hartuko dira kontuan besteak beste. Karapen jasangarriko helburuen sustapena, kultura eragileekiko lankidetza, hizkuntza ofizialen erabilera eta genero berdintasuna. Laguntza eskatzeko sartu egoitza.gipuzkoa.eus orrialdean. Ondoren, bilatu laguntzak, bekak eta diru laguntzak atala. Aukeratu olatuak eta klikatu sartzeko. Gogoratu, ziurtagiri digitalen bat beharko duzula. Igo eskatutako dokumentazioa proiektuari eta aurrekontuari buruzko txostena, aplikazioan emandako ereduari jarraituz. Bidali eta sinatu, eta eskaera erregistratuta geratuko da. Zalentzarik baduzu, kabulegoan lagunduko dizugu.